dan ayo dipotongai ayonyi Edan terus di man luar biasa Wo Gewoon sapje. Hoedje. Hoedje. Asyik. Gantung aing euy. Ya jangkung tuh dah euy. Hoedje. Asyik. Wih. Hoedje biar. Hoedje. Hoedje. jawab, awas, gue sampai empat jam, empat kokon bika gitu. WhatsApp yang What yang sapu? Hmm, si ya, Haji. WhatsApp yang what yang what yang. Si Edan kita kokon demi kaki dadan bang benerkan ku sia kadinya cing ayah gadang gua batok sia nah gitu dadan atuh nuhun dadan nurut si dadan makai lain bisa nurut gitu kumaha rek teh nurut kumaha si dadan mah hirup nangan ukur ngagulak gilek aing lah menebuh aing di mana nyatuna si dadan <laughs> lain kado lain kado lain kado Ah, wasa asa ko ay. Cenah cinta teh buta. senang harta bohong gendingan bohong tanpa harta cinta teh terasa apa jenah pada setia pada badai Dina lagu boleh kita kompak Dina lagu boleh kita seia dan seirama Tetapi tetap kamu musuh aku juga Yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu Karena engkau tercipta menjadi musuh aku satru kabuyutan He orang yang bengetnya juga cangcut <laughs> Goblok cangcut Iya Iya eh, Iya itu benang karasa ya duh deh itu benang doi karasa ya iya. duh deh benang baik aja udah liur iya pernah iya pernah iya pernah wah getihan buta kak man eh. di Polaranman bangji dijo punya mangganing 7 ribung nyelap untuk dodot atau pizza gelap untukparhar pizzagara yang hayang katata eh, ayam matul lo isi kurang keeh ta hehehe wala wala wala wala wala wala wala wala hayang ngutah Alah, ah, ampun mang, ampun mang, ampun mang, ampun. Ampun mang tong disiksa perdaya kaula mang, kaula titisan rama <laughs> duit berkaki ya ampun <laughs> jangan dari ribut ada apa ada sesuatu yang harus dipaluru apa itu diam kamu De Yanti jangan ikut campur mau, mau lihat wiwit ya ulu mun urang mah di kolornya tara kapoe tapi tutung <laughs> eh anjir koneng ibu siat Ih aya nubus ya aya kangkungan naon ah itu buta busiat mana itu hayangnya hobusiat di kieu nah. can apa nyaho di RRI weh candi sunatan gini oh, oh. tiga tarompet gitu sunatan gitu kan sunatan ah Islam gue kan halak wae ah oh. taruhnya kurang nya nya sunatan kang disabet kowe ngiter sang ngan hese we canangtungnya kumaha nya oh menang tung oh kelak menangtung cici menangtung kayak menangtung cicing eta dek kumaha ah tung ini euring sabet kowe ngenya hoye sunatan kowe aing Bina-bina teuing si awas sunatan ku aing ya. punya anir sapat goblok lebih ka beak blo Wah kacau beraja penastikersa yang cummampa parang Raden kattotanganmak ianawa ngaak-anak lelesir kapukaibunnalir kapas kehujanan lalu muruk Radentoji si yangnyahu punya ma Ana cepot baik dibikin mua yang jammu sekali musa asya gagah silainan maguru Maungan Cakrabuana Tulung waras temakaning jati jati tem makaning waras waluya cager Waduh punya luar biasa dek- lain ja hebat nah si ayat 2 punya luar biasanya jadi etap benerikankakula kaswamu sekali tapi maneh perlu apa karena syaratna naun syaratna syarata ya monga bohong ya punya mon nga bohong ku maha sila bohong ku mau dibikinla yangmu sekali musa naon bohong bohongeh nyput bunyi dicaaan nebrak beijing dekat mau nyangka mata peda kanya oh, oh, oh, maneh apa monong susu lungutanndanya apa lamun Banar hayang lain yang jammu Musaada Ayeak buktikan kecujuran lami-mi ynawa legit tam lebih hilang tanpa karenaana Dadi Raja Amarrta Prabu Yudhiistira cahaya sesekar Iwan cahaya sesekar Iwan caca yang bilanglangtur akan diterima Astra Jinga dumbai Allah lain Abi bang Abdi mantemun korek meminm pihatur agak diterimawala na na sa saji tilu kekuatan negara digara naon nyata anin pamimpin ja kedua apaltur negara diwakilanku Gat kaca salak Lurah tam Tamangara Amarrta Kat Luna nyata rakyat dua wakilanku cepot ayaon ditinggali-tingali ayeak pamimpin Kri percaya ka rakyat pun gitu di rakyat Kri percaya kapa mimpina bengsangketan tahu ia sangtan anak nyataang jammu kalisada bawa Yuistirainging siing saasa manungal saat jengsa kewajiban antawis rakyat dan pamimpin pamimpin jeng rakyatan U u pagirang girang tampian temongken sayunan sanggetan ngey olah negara uru saambaanbara hayaat Man keaihi antawis pamimpin jeng rakyatan negara bakal maju dibengkettnya Ka pu yang jammu kali musadaalan hatur nuhun sakit kaula. kaula rek mulang di ka alam nirwana kaula alang-alang kumitir Taya sanes itu nyata Sang Hyang Tunggal na ieu astra jingati alang-alang kumitir nur cahaya sesekar ingwang nur cahaya sesekar ingwang punok pamn kalau jadi pamimpin aga hapun kau lagi hammpua cepot sokta melar kan jadi rakyat teka wastina butuh na kaulah de kecil rakyat orang eh, manunggankuhanu parangyaur mudah-mudahan urangtesasa manunga sy sawajiban. tawis pemimpin pamimpin rakyat yang Alhamdulillah genis segala perjuangan ke rumah kepenorbanan pengorbanan meliwatkan susah je paya Dinas susah jeng payah kudu dibarennganku ikhlas jeung Rihona nubaka nggak jawab mah ikhlas jeung Rihona yang ah. eh, sakit akankan caha punten Indonesia mudaaya kelepatanyakali mudah-mudahan pula warga besar Bapak Rodis atau Nabi Bapak Odiss yang saddayana ditetap kedinarahhmat cerang Pitulung Allah Subhanahu Wa ta'ala amin salat Alu nonngton salat Alu di tongton sokali selamat tetap salat sakit diputra Gihardjatilu permil sanis Tesono pamitan sanis persenan sanes waktu kurang tiasa patepung lawung diriwiaturhunca